نيري تشكونا أب ساعات كشنتي وطا قال ملا قال بزح شجر نيرو جرميكا مقبن بعلو حماغ مقبي خاتبلع طعم مقبي بحر يلن حنت بالنا حدا سب سقوم انت ترغيمي تزي ترغيبو تعمتي تكادكس كمزي نيرتي يول عفشا أب سرجعاجن درجة شو الشورحي كبابو خفينا وعدا أبي تخلت سومن قال 跟进你的机会。